Luister na die storie som. Lindo het 75 rand. Sy gebruik 33 rand op 'n speelding. Hoeveel geld het sy nou oor? Hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Hoeveel rand het het Lindo? Jy kan onthou? R270. Sy gebruik hoeveel rand? 33 rand op 'n speeldem. Hoeveel geld het sy nou oor? Wie kan vir my kom help? Reg, kom Megan. Wat gaan jy doen om dit oplos? Verduidelik vir ons. Hoeveel tinnen gaan sy nodig hê? 7. wat? 7 tiene. Help haar tel. 3 Jy het nou die tieners, wat wat moet sy nou hê? Recht. Heel vertel. Regen, hoeveel voel jij nou? Hoeveel let jij al te staan? 75. wat moet jij nou doen? Zij moet? Zij moet? sy moet 33 rand wegvat. Sy moet wegneem, reg. So hoe gaan jy nou wegneem? Sy het, jy kan nie vir my staan. Sy het sy Help vir my. Sy het 5 en 7 dae. Minus, hoeveel het sy weggeneem? 3 en 3. Hoeveel het sy nie weggeneem? Hoeveel tieners weggeneem? 3 3 tieners gee vir my hoeveel rand? 3 tieners gee vir my 30 rand. So 30 rand weggevat en toe vat sy die ene weg, né? Nee? 3 rand. So daar kan ons sien hoeveel tiene en ene het sy oor. Wie kan dit kom neerskryf? Kom Jonay. Reg, kyk wat gaan hy nou doen. Reg, so Wat is die antwoord? Hoeveel eenheid jy oor? Skryf dit daar neer. Meer daai kant toe, want ons nog plek hou vir die 10 hè. En hoeveel 10 het jy oor klas? 4. 4, ons help vir hom, né? 4 tienes sê jy op maats. Tienes gaan altyd voor die ene. Lekker groot. En ons werk in in rand. Sê jy dit? En ons werk in rand rand so in jou rand neerskryf. Reg, pragtig. En daar het hy sê? Daar het hy sê? Antwoord. Ons het nou die probleem opgelos met die antwoord. Kom ons lees. R47 -30 En daar het ons die antwoord. Geef jullie handen klap.